Thank you. sino, lalong-lalo na yung giterang kakilala ko. Unang-una, gusto kong magtanong sa'yo, ano nga ba ang meron sa buhay ko? May nakikita ka sigurong masyadong interesado, kaya't ang mga mata mo'y nalilisik pag nakikita ako. Gaano ba ako kaganda, kaya't ang mata mo'y ako lang ang nakikita. Bawat kilos ko'y alam na alam mo na para bang balita. Lagi kang may chika saan man ako magpunta. Sa paningin mo siguro'y isa akong artista. Simple naman akong tao kung manamit. Pero bakit ba ang bibig mo'y nagngingit-ngit? Sagad ba talaga sa buto ang iyong galit? Kaya't sa iba'y sinisira mo akong pilit. Hindi naman tayo magkaibigan, di ba? Pero bakit sa kwento mo, ako ang palaging bida? Di bali sana kung ang sinasabi mo ay puro magaganda. Kaso sa istorya mo, parang ako lang ang kontrabida. Meron ba akong nagawa sa iyong masama? Sobra kasi kung ako'y iyong isang pa sa bibig mo, walang tigil sa pananalita. Ganito ako, ganyan ako, sa mata ng iba. Masaya ka ba sa mga pinagagawa mo? Ang buhay mo ba'y unti-unting umaasenso? Tanong ko lang, malaki ba ngayong sweldo? Sa bawat paninira mo sa akin na ginawa mo ng trabaho. Tinanggal na nga kita sa friend list ko, pero talagang gumawa ka pa ng account na bago. Ganyan ba ako ka-importante sa buhay mo? Kung kaya't effort kong effort ang peg mo. Siguro kung gagawa ako ng aking talambuhay, ikaw lang ang pipiliin kong tagapagsalaysay. Dahil alam na alam mo ang kwento ng aking buhay, mapasaloob o labas man ng aming bahay. Hindi naman ako nakikipagkompetensya sa'yo. Pero bakit pa gustong gusto mo akong matalo? Minsan nga iniisip ko, ikaw ang number one fan ko. Dahil lahat ng estilo ko ang siyang ginagaya mo. Masaya ka ba na ang buhay mo'y umiikot sa akin? bawat galaw ko ay binibigyan mo ng pansin. Ayaw na ayaw mo akong alisin sa iyong paningin. Tapos ako pa ang iyong lalaitin. Alam mo, sa totoo lang, nakakaawa ka. Kasi yung buhay mo ay punong-puno ng dusa. Pinipilit mo talaga akong magaya. Kahit alam naman natin, hindi mo kaya. Kaya nga siguro, napakalaki ng galit mo. Dahil hinding-hindi ka magiging katulad ko. Napakasakit isipin, no? ang pangarap mo ay nasa buhay ko. Alam mo, bibigyan kita ng payo. Kung ako sa'yo, sisimulan ko ng magbago. Dahil yung inggit na nararamdaman mo, ang siyang sisira sa pagkatao mo. Sana marinig mo ang bawat salita kong sinasambit nang malaman mo na mali ang iyong ikinigiit. Sabi nga nila, kapag ikaw ay puro panlalait, walang ibang dahilan yan, kundi inggit. Para kang unggoy, at ako yung puno ng saging. Bakit? Kasi kinuha mo na nga yung puso ko, kinain mo pa yung saging ko. Gusto ko ang nota, ang nota, nota mo, ilaw. Kinain niya saging ko guys. Alam mo, para kang wedding ring. Bakit? Gusto ko kasing ipasok yung daliri ko sa'yo. gusto ko yung pasok yung daliri ko sa'yo. May nakita ako sa'yo na gusto kong gawin, katulad ng pagkamatay ni Jose Rizal. Ano? Tirahin ka pa talikod. patalikod. nangyari kay Dr. Sarisal? Oo. Oh. Tinira siya patalikod. Oo. Oh. Ganun din gagawin ko sa'yo. Kaya <laughs> sa patayo ko sa umaga, ayan ako na, ngiti mo na. Happy birthday! Ang bobobo nyo, ang bobobo nyo, mo ba sa tuwing magkakatitigan tayo Naiinis ako kasi nalaman ko Patalikod ka kung manila pagkarap ang bait Kaya ngayon ako'y galit na galit Kaya isang ulit mo pa mananap mananapapagala ko Malalaman ko lang Nakita niyang may post kang bago Gusto niya i-dislike ito Sila yung taong ayaw magpatalo Magpupost din ng kung ano-ano Puyat yan lagi, believe me Kakabantay sa mga post mo Hindi titigil hanggat hindi Masira ang pagkatao mo Walang tigil ang kanyang bunganga I've been stuck now, it feels like a maze